さい私も晴って書いてあるでしょ金をね三十なんと六個六個書きましたありがとうございました